Ya hanani sando'o te judío a Jesús. Tenechitonira ka'ni ara sha'a ya sha'a chunha kibi sábado ya shinandiene yibi. Tenika ashin te handi. Yuwen yo sindi shachuna shachua te sakatu shayu. Nikachia. Sha'a hanandie kanduku te ha sa kui ka'ni ara. Su sha'a ya sha'a ya shata'a sae kibi sábado ya shinandiene yibi kwiti. Kuni ka'ni ara. Su handi. 昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天你就在我家。昨天晚上，我看见你了。昨天 ဒါညာစီယာတညာအညာစကူညာရှာတညာအညာချုံကနုကတစကန်ညာရှင်ဒုချနုံဒဝိတင်တနန္ဒာနိကန်ဒိုဇကန်ညာနာရှာယူဝစနတျာကွာနနိရှိတတရှာကိဝိညုံနန်ဒီငင်ကချိရှာသူစီယာဒါရှာကိဝိညုံယောကကုနိမီယာကွာချင်းဒီယူဝဒီစနမန္တယင်းနေယီဘီစုဟန်ဒီစကူချုံဟာနိတရှာဒါစီယာဟာတစနမယဟာနေယီဘီ xakuachina sakate sakune yiviko no ya. nashi no ne ayuva ndiosi te yoka xitokano siaja ndi no tu ne ayuva ñanetiano ña'a ñandaku ka'in xindo so o tu tu'un ña ka'in te ini ña xiniña ñanetiano yu'u ndi kumi ña kivi ñuu ña ko kivi ndi'i te kastu'unka ña xakuachi ña sakaña te nte'e ni xikaña ichi ña kua'an mikuvi ña s h a k u m i n y a k i v i ñ u ñakokivi ndi i w i t i n ñ a n d a k u k a n ixindo ndi. s h a k u y a t i n kivi. t e b i t i n du k i v i h a ñ a k o n i s o onendu. Ndena nenishi ino ndiosi. Tachiyusia. t e n e t a s h i s o ono y a h a ndi. Natin ñakiviñu ñakokivi ndi. i. Kuachi ndi. Nasha yuva t a s h a k i v i ñ u neyivi ndi. Ni sakatu ni t a s h a ndiesia y h a t e t a s h i n y a h a k i v i ñ u neyivi. Tesaka tunita shandie nyaha. Tesana mane yibi. Sha ayan tua yan tu te yibi. Nanda nindo sha yan ka. Sakanya shakuya tinkibi. so o ne yo tinyabindi. Te na ni sha andi. Natiakunya. Tenati nakibinyo. Nyako kibindi. Disu nya nyanya andi. Natiakunya tekonya do. kuubishachi saayundeinyaa shinyakami saanishiniso'i kayu'ei sana'mai tasana'mantajkui sakanya sha'i ñakunimi'i sujandi ñakuniyu'ai ñanitianoyukuiti xai namiyukuiti ndieyu xa'indi su'ñandi xandu ñandieyu ija kachindo'o yo inka ñandieyu xa'i taxinindi ñandi xandu ñandieyu ñaja xa'i ni tia nundo te yibi te na tong ra kwang te ni ndie yu te ha nyan di sha sha i ndi su tin dia yu nyan die yu ne yibi sha i ka a gui ti ya ha shin do te ku bi ka ku do no kwa chin do kwang ha nin du de na ka tong te ni tu a te ni ye a mi ya bi te ndo ondi ba ani kunin do insha nishni so do yani kara ndisu kumi yu in yandie yu yandia ya bi ka ni tesakaya nindieyu Juanja. Tsakaya chunya nitashiyubai ndai ndi. Shami chunja duña ña'a ñayuba duña nitianoyu yibiyo. Tesaka tuyubai ñanitianoyundi. Ñahandieyu ushai. Ndei kibi siniso'ondo tachiyu'a. Teninde akuni tundo saka. Teninde ndo'o ndo nimando. Sakaña inindo tia noa. 在广东，人家有说弄土屯的有西。在 Kenya，人家宁宁都人家 Cuban 宁都 Cuban 呢，人家 Cook 基本地在 Anya Shaw 都人家讲，This 年家有说话讲下雨，等到 Ondi，过年过年都过年都有，Temple 都 Cuban 呢哈，人家听讲弄那伊位有 Ondi，那听有啊。在 Kenya，新年赛尼玛都人家当宁都有西，有 Ondi，广西款大有哎。 tinatindo yu. Nainga te ibi ki 50 mirandi natiñando. Kubi inindo kunindo yu. Sakanya ñati ti taa mi indo natindo. Tendukundo ñati kanu indandio Bikuindo yu Nindo, tinkuachindo no yuei. Sakanya yo te ibi te tinkuachindo. Moisés tendía tu inindo Honduras. Zakanya Tsakanya nakandishando yanikate handi. Zakanya Kandishatundo ka Tsakanya shayuka hanu tutu. Disu nakandishando yanikeite handi. shando nya kayu shindo. Nikachi Jesus,